العرب ذات مساء قال لها ذات مساء قال لها سأعترف ذات مساء قال لها سأعترف سأعترف إني غارق في شلال الهوى إني غارق في شلال الهوى في بحرك إني غارق في شلال الهوى في بحرك وإنك أنت من تسكن الشواطئ العشق في دربك ذات مساء قال له سأعترف إني غارق في شلال الهوى في بحرك وإنك أنت من تسكنين شواطئ العشق في دربي وأنت ثابت الذال الفؤاد بين صدري وأنت سبب زلزال الفؤاد بين صدري وأنت سفينة الغرامة وأنت سفينة الغرامة التي ترسو بمرسالة بمرسالة وأنت سفينة الغ... وأنت سفينة الغرامة التي ترسو في مرسى روحي قالت وما الحل قالت وما الحل قالت وما الحل وماذا تطلب من وصالي؟ قالت وما الحل وماذا تطلب من وصالي قال انسجي اسمي واسمك في سطور السبو عندك قالت وما الحل وماذا تطلب من وصالي قال انسجي اسمي واسمك في سطور الصبوة عندك ارسمي صورتك بين عيني وهي غرقيني وهي غرقيني في أوطار كبدك ارسمي صورتك بين عيني وهي غرقيني في أوتار كبدك واجعلي لبي واجعلي قلبي يدق من قربك واجعلي قلبي يدق من قربك ادفنيني ادفنيني بين أوردة الشغف في أرضك ادفنيني بين أوردة الشغف في أرضك واتركي زخات أمطار الأشواق تهز تهز عرش قصرك واتركي زخات أمطار الأشواق تهز عرش قصرك ورياح الصد ورياح الصد تهدم أسوار الصبابة في قصر قال ورياح الصد تهدم أسوار الصبابة في قصرك ورياح الصبابة تهدم أسوار الصبابة في كسري ورياح الصب تهدم أسوار الصبابة في كسر قلبك لقد أبحرت في أمواج هواك وأسكنتك دفة حبي قالت لقد أبحرت في أمواج هواك وأسكنتك دفة حبي وعلى بساط أحلامي على بساط أحلامي وثقت صورتك في أكفاني وعلى بساط أحلامي وثقت صورتك في أكفاني وعلى أبواب دربي وعلى أبواب دربي أعطي أعطيتك مفتاح قلبي مكتوب عليه ممنوع العبور إلا لنفسك مكتوب عليه ممنوع العبور إلا لنفسك ممنوع اختراق جدران مهجتي إلا من نبضك على أبواب دربي أعطيتك مفتاح قلبي مكتوب عليه ممنوع العبور إلا لنفسك ممنوع اختراق جدران مهجتي إلا من نبضك ممنوع اختراق جدران مهجتي إلا من نبضك مع الحياة دكتورة أمل العربي